လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကကျန်းမာရေးကောင်းမှုပါပဲဒီပြည့်စုံတဲ့ကျန်းမာမှုမှာအသေးကျန်းမာရေးကောင်းခြင်းကအဓိကပေါ်ဝင်ပါတယ်အသေးဟာစားတောက်တွေမှာပါတဲ့အစိတ်တောက်တွေကိုအဓိကခြေဖြတ်ပေးပါတယ်အစီများတဲ့အစားအစာစိုးစိမ်ရက်ပီယာနဲ့မှုရအသေးရောဂါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အသေးရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်မားစေပြီးအသေးရောဂါအမျိုးမျိုးပုံမကာဝင်နိုင်မှု liver အသေးအားစီကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်တောက်သုံးသင့်ပါတယ်အသေးတော့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ live of ARC CFirm caring for well being ဒီ CO တစ်ခါပြောက်ဆိုပြန်ဖြစ်နိုင်တာလို့မျိုးကငဲလေးရှိတယ်ဆရာတော်ရတတ်မှမပြောက်ဘူးပဲပြောလို့ရှိတယ်သို့တော့ဝိစေဝကြောသေးထိုးတဲ့လူတွေအပ်တယ်လူသုံးလုံးလွဲဒီပဲလူတွေတော့ပြန်ဖြစ်တယ်တာမန်လူတွေကတော့69ရာခိုင်နှုန်းပြန်ဖြစ်တော့တခါပြောက်ပြီးဆိုရင်အမြဲပြောက်ပြီးတယ်နောက်ဆုံးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဲ့လိုစီဖို့ကိုဈေးတက်တက်တာလာနဲ့ဒီလိုဆိုလိုမရှိပဲနိုင်ငံတော်အစိုးရကအစတောင်းဆိုတာတရားဝင်ပြင်ဆင်အများကြီးရှိနေပါပြီလို့စီဖို့ရှိပြီဆိုတာနဲ့အမေရဘောဆိုထားပဲလုပ်ပေးပါလို့နော်ဒီနေ့မှာတစ်ဆက်တည်းဆရာဆက်ပြောနေတာသူကမှဆရာကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ဦးလန်းကျောင်းနဲ့ အတဲရောက foundation အဖွဲ့မဟုတ်ဘူး MGLF မြန်မာ GIN Labour Foundation MGLF အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားပါပြီဥက္ကဋ္ဌပမောက္ခကျော်စိုးထွန်းနာဒီတဘာပတိဥက္ကဋ္ဌပမောက္ခဒေါက်တာဆူဆရာတော်အမ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ chairman နေနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆရာတို့သင်္ခွေရဲ့ရွေးချယ်ကနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဆိုင်လိုင်းတော့ပြောရင် fight against GI cancer ဆိုင်လမ်းကြောင်းကင်ဆာတွေတိုက်ဖြစ်ပါတိုက်ဖြစ်ပါဆိုတော့မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပါစောစီကူအောင်လုပ်ပါထိရောက်တဲ့ကုသမှုပေးပါ fight against GI အဲ့ဒီအသေးတော်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဆရာတို့ကအသေးအောင်မိဖို့စီဖို့တွေကိုပတ်လည်းကောင်းလုပ်မယ် elimination of arthritis ဒီမြန်မာ GI level foundation ရဲ့ ရွယ်ချက်ကနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဆိုင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်လို့အဆိုင်အနမ်းကြောင်းကင်ဆာပတ်သက်လို့ယောဂကိုတိုက်ခိုက်မယ်တိုက်ဖြတ်မယ်အသေးဝနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးဝဖတ်ပြအောင်တိုက်ဖြတ်လုပ်နိုင်တယ်နောင်သားတဲ့လုပ်မှာဆောင်းရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာကြုံလုံးမြန်မာအဆိုင်အနမ်းကြောင်းနဲ့တေဝဖောင်ဒေးရှင်းတောက်ခံကြပါပံ့ပိုးကြပါကူညီကြပါဆရာတို့က ပြည်အင်အားကြီးပြည်တွင်းမှာရှိသည်ဆိုခံတဲ့ဝခံတာပြီးပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဟိုကထောက်ပံ့တရားထောက်ပံ့ဒါတွေမျိုးကုန်းမဲ့စာပြည်သူတွေရဲ့မြန်မာပြည်သူတွေထောက်ပံ့တယ်ဆရာတို့ရဲ့ဆိုင်ကင်ဆာတိုက်ဖြည့်ရေးတဲ့အောင်ကစီကိုပြီးတိုက်ဖြည့်လုပ်ငန်းတွေနောက်ငါးနှစ်တော့မှဆွမ်းလန်းတယ်လို့ကြိုးစားပြီးဆောင်ရွက်တော့မှာပါလို့ CFM, caring for well-being.